Turki Deneque, inimici Dei sanctae Christianitatis, qui erant intus in custodia civitatis Antiochiae, Orientes dominum Boamundum et Flandrensem cometem in obsessione non esse, exierunt de civitate, et audacter veniebant preliari nobiscum. Insidiantes undique in qua parte obsidio eset languidior. Scientes prudentissimos milites foris esse. In venerunt quae quod in unam martis die possent obsistere nobis et ledere. Venerunt vero in equissimi barbari caute, et irruerunt vehementer super nos, et in cautos sociderunt multos ex nostris militibus et peditibus. Episcopus quoque pariensis in illa armara die perdit sum senescalcum, conducentem et regentem eius vexillum et nisi eset flumen quod erat inter nos et ilos, sepius sin nos, dat qui maximam lesionem fecissent in nostram gentem. Regredia batur tunc vir prudens boa mundus cum suo exercitu de terra seracenorum, venitque in tancridi montanam, cogetans an forte hebi valeret in venire aliquid quod potuisset de ferri nam totam terram in expendio miserant. Alli quippe invenerant, alli, vero, vacui redierant. Tunc vir sapiens boa mundus in crepavit eos dicens. O infelix et miseram agens, o vilissima omnium Christianorum, cur tam calerter vulte sabire? Sinete modo, sinete, usque queremus congregati in unum, ut nolite errare sicut oves non habentes pastorem. Si autem inimici nostri invenerent vos errantes, quident vos, quia die noctuque vigilant, ut vos si veductores segregatos solo isolos inveniant, vos quae cotidie ocidere, et in captivitatem ducere laborant. Cumque finis esset dictis, redit ad suam hostem, cum suis plus vacuis quam honustis. Vidente sautem Hermenii et Suriani, quod nostri penetus vacui redisent, consiliati in unum abibant per montanias et prescita loca, subtiliter inquirentes et ementes frumentum et corporia alimenta, quae ad hostem deferebant in qua erat fames imensa, et vendebant onus sunius sassini octo perparatis, qui apreciabantur centum vigentis solidis danariorum. Ebi quidem sunt mortui multi ex nostris, non habentes pretium hunde tam caurum emere potuissant. Vilelmus sigitur carpentarius, et Petrus seremita, pro immensa infelicitate ac miseria ipsa, latente receserunt quos tancredus per sequens apprehendit, secumque reduxit cum derecere. Qui dextram et fidem illi dererunt, quia libenter ad hostem redirent et satisfactionem senioribus facerent. Tot ad deneque nocte, Vilelmus uti mala res tentorio domini Boamundi jacut. Crasti nau vero die, summo diluculo, veniens sedibuscendo ante Boemundi presentiam stetit. Quem aloquens Boemundus dixit. O inferix et infamia totius franciae, dedecus et scelus galliarum. O nequissime omnium quos terra sufert, tam turpeter fugisti, Forsitan ob hoc quod voluisti tradere hos mirates et hostem Christi, sicut tradedisti alios in Hispania, qui omnino tacuit, et nullus sermo hex eius ore procesit. Aduna verunt seisse omnes fere Francigenae, rogaverunt quae humiliter ne deterius ei facere permitteret. Annuit ille sereno ultu, et ait, hoc pro vestri amore libenter consentiam, si mihi toto corde et mente iuraurit. Quod numquam recedet ab hiero solemitano et tenere sive bono sive malo. Et tancredus neque per se neque per suos aliquid contrarii ei consenti et fieri. Qui auditis his verbis voluntarii concesit. Ipse vero protenus dimisit eum post modum vero carpentarius maxima captus turpiturine, non dium morans furtim recessit. Anc paupertatem et miseriam pro nostris delictis concesit nos avere Deus. In tota namque oste non valebat aliquis venire mille milites, qui equos haverent optimos. Interia inimicus tetegus audiens, quod exercitus turcorum venissent super nos. Aiet setimu isse, arbitransque nos omnes perisse, atque in manibus inimicorum incidisse. Vingens omnia falsa, dixit. Seniores, et viri prudentissimi, videte quia nos sumus hic in maxima necessitate, et ex nulla parte nobis adiutorium succedit. Ecce modus sine te me in Romaniae patriam reverti. Et ego absque ulla dubitatione faciam huc multas naves venire per mare. Onustas frumento, vino, ordeo, carne, farina et caseis. Omnibusque bonis quae sunt nobis necessaria. Faciam et equos conduci ad vendendum et mercatum per terram in fidelitate imperatoris huc advenire faciam. Ecce haec omnia vobis fideliter jurabo, et etendam. Et huc quoque et domestici mei et papirio meius sunt in campo, unde et firmiter credete, quia quantocius redibo. Sic et equae fecit finem dictis. Fuit ille inimicus, omnia sua dimisit in campo, et in periurio manet et manebit. Ita tali modo inerat nobis maxima necesitas, quia Turci undeque prestringebant nos, ita ut nullus nostrorum auderet iam exire extra tentorium. Nam illi constringebant nos ex una parte, et fames cruciabat ex alia succursus vero da nobis lerat gens minutet pauperma fugiebat cyprum romaniam et in montanias ad mare utique non audebamus ire propter temorem pessimorum turcorum nus quam erat nobis via patefacta et aquae audiens dominus boamundus innumerabilem gentem turcorum venientem super nos caute venit ad alius, dicens, Seniores, et prudentissimi mirates, quid facturi erimus? Nos namque tanti non sumus, ut in duabus partibus pugnare valeamus. Sed scites quid faciemus? Faciamus ex nobis duas partes. Pars pedetum remaniat iugiter custodire papidiones, et quibet nimis subsistere his, qui in civitate sunt. Alia vero pars miritum nobiscum veniat obviam inimicis nostris, qui hic hospitati sunt prope nos, en castello areg ultra pontem farium. Sero autem factum, exe de tentoriis vir prudens buamundus mundus cum alius prudentissimis miritibus, i vitque iacere inter flumen et lacum summo diluculo ius et protenus exploratoris exire, et videre quod sunt turcorum turmae, et ubi sint, aut certe quid agant. Exierunt illi, quae peruntque subtiliter inquirere, ubi essent acies turcorum reconditae. Viderunt tandem turcos innumerables segregatos venire ex parte fluminis divisos per duas acies maxima vero virtus illorum veniebat retro. Reversi sunt namque cadereter speculatoris, dicentes, Ecce, ecce veniunt! Vigitur estote omnes parati, quia iam prope nos sunt. Dixit quae vir sapiens boamundus alis. Signores, et invictissimi miretes, ordinate ad invicem bellum responderuntque illi. Tu sapiens et prudens, tu magnus et magnificus, tu fortis et victor, tu bellor arbiter et certaminum iudex, Hoc totum fac, hoc totum super te sit. Omne bonum quod tibi videtur, nobis et tibi operare et fac. Tunc Boamundus iusit ut unus quisque principum per se dirigeret aciam suam ordinatim. quae quaeta, et ordinatae sunt sex acies. Quinque vero ex eis ierunt adunatim in vadre illos. Boa mundus itaque paulatim gradiebatur retro cum sua acie. Juncti sigetur prospere nostris, unus comminus percutiebat batalium, alium clamor vero resonabat ad caelum. Omnes preliabantur in simul. Imbres telorum obnubelabant aerem. Post quam venet maxima virtus illorum quae erat retro, acreter in vasit nostros, et ut nostri paululum iam cederent retro. Quod ut videt vir doctissimus boamundus, ingemuit. Tunc Precepit suo conostabidi scilicet Roberto filio Gerardi, dicens, vade quam citius potes ut vir fortis, et esto acer in auditorium de sanctique sepulcri. Et rever ascias quia hoc bellum carnale non est, sed spirituale. Esto igetur fortissimus atleta Christi. Vade in pace, Dominus sit tecum ubique fuit itaque ille, undique signo crucis munitus. Qualiter leo perpesus famem per tres aut quattuor dies, qui exiens a suis cavernis, rugiens, accitiens, sanguinem pecudum, sicut improvide ruit inter agmina gregum, dilanians oves fugientes hucet iluc, et agebat iste inter agmina turcorum tam vehementer instabat illis, ut linguae vexilli voletaren super turcorum capito. Videntes autem aliae acies, quod vexillum boamundi tam honeste eset ante alios delatum, ileco redierunt retrorsum, nostrique unanimeter invaserunt turcos, qui omnes stupefacti arripuerunt fugam. Nostri itaque persecuti sunt illos, sed detrum caverunt usque ad pontem farium. Reversi sunt autem turci festenanter in castrum suum. Ace perunt omnia quae ibi reperire potuerunt. Totumque castrum spoliaverunt, miserunt que ignem et fugerunt. Hermeni et Suriani, scientes turcos omnino perdedisse bellum, ex et ex per arto loco, et ocideerunt et apprehenderunt multos ex eis. Superati sunt itaque, Deo annuente, in illo die inimici nostri. Satis vero recuperati sunt nostri in de equis et de alis multis quae erant illis valde necessaria, et centum capita mortuorum detulerunt ante portam civetatis, ubi legati abmerati Babyloniae castrematati furant, qui mitebantur senioribus. Illi, qui ramanserant in tentoris, tota die preliatis sunt cum illis qui erant in civitate, ante tres portas civitatis. Factum est hoc bellum in die Martis ante Caputiae Junii, quinto idus Februarii, favente Domino Nostro Iesu Christo, quicum patri et spiritus sancto vivit et regnat Deus, per immortalia saecula saeculorum. Amen.